Al salotto del Mix 2012 abbiamo Joy Marino, che è presidente di Mix, lo ringraziamo e gli chiediamo come pensi che dovrebbe funzionare tra fornitori di accesso e fornitori di contenuti? Qual è secondo te il punto di equilibrio? Ovvero deve funzionare come nella fonia in modo piramidale o restare come oggi basato tutto su mutual agreement e peering? Grazie. Allora, provo a rispondere sinteticamente. Direi che eh il successo di internet è stato massima libertà di creare qual qualunque tipo di rapporti e questo ha permesso di avere eh, soggetti diversi che dal nulla sono diventati dei, dei giganti. Eh, mentre dall'altro lato se guardiamo la telefonia, la telefonia è, eh, diciamo, quando non è ehm, monopolista ha tutti gli elementi per diventare monopolista, quindi il meccanismo piramidale, integrazione verticale, eh, porta naturalmente eh, all'elefantiasi e eh, ai monopoli. Quindi la mia risposta è ovvia, cioè, deve essere un meccanismo tale di equilibrio per cui ogni business è in grado di sopravvivere con le sue gambe, senza doversi eh, appoggiare in modo improprio, in modo regolamentato a, business, eh, a mercati contigui. E quindi l'accesso deve stare in piedi eh, in un rapporto sano tra fornitore e cliente e il cliente è chi compra l'accesso. Dall'altra parte i contenuti, i contenuti vengono veicolati in un meccanismo leggermente più complicato perché eh, da un lato ci sono fonti di revenue, di ricavi che sono eh, complicate da, da, da intrappolare come ad esempio quello della pubblicità. Non solo, ci sono meccanismi di generazione dei contenuti che sono anche qui i più vari possibili, da quelli user generated delle social network a quelli più o meno istituzionali. E qui i modelli di business sono vari, tantissimi. Che siano tutti sostenibili non ci credo, però è giusto che in termini proprio di eh, libera concorrenza, di darwinismo industriale, ognuno abbia la sua idea e abbia la possibilità di vedere se vola da solo o non vola, indipendentemente da quello che succede sul mercato dell'accesso. Cioè se il, le proposte che abbiamo visto fare recentemente di imporre un contributo forzoso agli over the top per finanziare, si dice le infrastrutture, ma comunque per compensare gli operatori di accesso, se, ci, se questa proposta ci fosse stata eh, 2005, quando è nato YouTube, a YouTube sarebbe stato un business che sarebbe morto in partenza. Probabilmente agli operatori di telecomunicazioni non avrebbero fatto né caldo né freddo, a YouTube che doveva ancora pensare se poteva interessargli comprarlo non avrebbe fatto né caldo né freddo, a tutti noi utenti di internet il fatto di poter avere o non avere YouTube, beh, qualche piccola differenza ce la fa, quindi ogni business deve camminare sul suo circuito. Grazie. Più nello specifico, Joy, cosa ne pensi della recente proposta di paid peering di Telecom, ovvero di rendere piramidale l'interconnessione tra operatori internet italiani? Eh, eh, è una questione eh, spinosa, non posso definirla altrimenti, perché eh, da un lato se sosteniamo la, la completa liberalizzazione di, di, internet non possiamo poi chiedere forzatamente di regolamentare il peering e quindi di costringere qualunque soggetto a fare peering. Eh, in realtà quando il soggetto è un soggetto grande, un soggetto che ha una grande forza di mercato, e beh forse in quel caso eh, un po' di eh, regolamentazione ci vorrebbe. Eh, la considerazione di base che mi sento di fare è che il peering è cresciuto a livello globale, fino ai numeri che si diceva alla, alla tavola rotonda, 140.000 rapporti di peering tra soggetti diversi nel mondo, principalmente perché costa quasi nulla. Cioè se io ho aperto certi rapporti di peering, che comunque ho, aggiungerne uno, aggiungerne uno, aggiungerne uno, non ha un costo per me. Magari ha un beneficio marginale, però ha comunque un piccolo beneficio. Sentirmi dire invece da un eh, operatore come Telecom Italia la mia convenienza è non fare peering o fare peering a pagamento mi preoccupa perché vuol dire che allora non stiamo parlando di una convenienza o non convenienza in termini strettamente monetari perché la convenienza di tutti eh, come, in, come quei giochi eh, di teoria dei giochi eh, cooperare o, o tradire? Eh beh, conviene a tutti cooperare perché il vantaggio complessivo è maggiore di quello che potrei avere se io tradissi. Il fatto che Telecom dice a me conviene tradire, non cooperare, mi fa pensare che in realtà i ritorni che si aspettano non sono monetizzabili ma sono di altro tipo e questo veramente mette un pochettino di preoccupazione sul futuro almeno del nostro mercato eh, internet italiano.